Здравствуйте! Сегодня будем готовить осетра в духовке. Для этого нам понадобится, но в зависимости от веса осетра, в нашем случае на 2,5 килограмма нам понадобится 5 штук лимона, 2 головки репчатого лука и лук чеснок, Чистим, нарезаем лимоны. Música Нарезаем зелень петрушки. Измельчаем репчатый лук. Придавливаем чеснок. Все перекладываем в миску и перемешиваем. фаршируем рыбу и упаковываем в фольгу. Помещаемость сетра в предварительно разогретую духовку. Температура 180-200 градусов, приблизительно 15-20 минут. Разрезаем фольгу и ставим еще на 15-20 минут в духовку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.